I sidste sæson gik skærmen i sort, og Joachim prøvede febrilsk at løse problemet ved at rykke ved musen. 5 år senere. Nej, stadig ingenting. Prøv du at gøre det. Ah, den har ikke været sluttet til. Så lad os slutte den til. Ja. Godt. Og så... Så rører vi ved musen. Nej. Stadig intet. Tror du, det kan være et driverproblem? Er det et driverproblem? Og kan man løse et driverproblem med sort skærm? Følg med i næste afsnit.